Pasti sudah tidak asing dengan suara ini. Penjual ice cream yang lewat di depan rumah kita. Yuk kita lihat proses pembuatan ice cream. Amazing! Semoga menginspirasi.